Même si euh, actuellement euh, la Tunisie s'est enfoncée dans une crise politique euh, très, très, importante. Hein. Mais cela dit, l'Assemblée nationale constituante élue est toujours là, mais elle souffre d'un déficit de légitimité énorme parce que cette Assemblée a été élue donc démocratiquement il y a deux ans, plus que deux ans, mais elle a été élue pour une simple année. Or, ça fait plus de deux ans qu'ils n'ont pas terminé la Constitution. Et on perçoit très bien que l'enjeu au fond de cette Assemblée nationale constituante, notamment pour la majorité au pouvoir et pour la Troïka, n'est pas tant de former une constitution que, de, faire une constitution que de s'installer dans, les rouages de l'État et essayer de perdurer le plus possible pour garantir leur, euh, réélection euh, pour les, pour les prochaines élections. en fait, on perçoit très bien que derrière cette demande-là, il ne s'agit pas tant euh, euh, de, de, rédiger une nouvelle constitution. Vous savez, maintenant, on peut rédiger, on amène des, experts, on peut se réunir euh, qu'un jour, trois jours, semaines, on peut faire une très très belle constitution. Hein. La question n'est pas là. La question, c'est cette arrivée, ces acteurs politiques qui sont arrivés, ils se sont dit, bon, il y, a, une situation de fluidité, hein, il y a des places à prendre, il faut qu'on fasse, qu'on arrive nous-mêmes à nous positionner pour pouvoir prendre la place. C'est un peu ça. Et, je crois là que les, que, les citoyens qui, sont qui se sont rendus aux urnes en octobre 2011 euh, euh, euh, en, en, Tunisie, dans la réalité, ils ne sont pas tellement dupes hein, de tout ça. Et, là, actuellement, on voit très très bien que l'Assemblée nationale constituante ne joue plus son rôle d'espace de médiation entre les acteurs politiques. Ça ne suffit pas. Parce que les citoyens ont très vite compris qu'on a affaire à des élus euh, qui sont venus là, mais qui sont très contents finalement d'être là, euh, d'avoir un bon salaire, euh, de prendre son temps pour, pour rédiger cette constitution, de pouvoir voyager à droite et à gauche, ils sont invités un petit peu partout, et de prendre leur temps pour s'installer dans les rouages de l'administration. Ça, les gens l'ont compris. Et ce qui fait que il y a véritablement une crise de légitimité de l'Assemblée nationale constituante qui s'est exprimée notamment cet, cette été avec le sit-in de, du Bardo. Et donc là, 60, à peu près 167 députés ont, remis en cause leur, euh, leur ils, ont, ils ont suspendu leur, euh, leur présence dans l'Assemblée, ils ont fait le sit-in euh, du, du, Bardo, et ils ont essayé de faire pression, par l'intermédiaire de la mobilisation de la rue, faire pression euh, sur, les, sur la Troïka, donc qui, euh, surtout sur le mouvement lave, qui domine l'Assemblée nationale constituante, pour arriver rapidement à, euh, finir cette constitution rapidement. Ils ont même, certains ont demandé la dissolution de l'Assemblée nationale constituante, ils l'ont demandé, mais en tout cas l'idée c'est de dire, bon ça suffit, on termine cette constitution en une semaine, on nomme un gouvernement qui soit un gouvernement de, de, de techniciens, on remet en cause les nominations qui ont été faites au niveau de l'administration, surtout au niveau de l'administration locale, pour, pour éviter, pour que les prochaines élections, il n'y ait pas de traficotage et de trucage, etc.